බබා මට දැම් මේ මතක් වුණේ ඊය මං ඇඳංආපු ට්‍රවස් එක අදම අදත් ඒක <laughs> ඔයාට කියන්න බබා බම ගත්තේ රුපියල් එද්දාස් පන්සියක් විතර වගේ මන එදා පන්සිල් දහක්කතර ඇති ඒදවස්වල ඒදවස්වල දවසලකෙන් දැන් අවුරුදු දෙකක් විතර වගේ ඇති හරිද අරගෙන ඇන්දාම ලස්සනය සම්පූර්ණ හතරවටම කව් වෙලා හරි හරිම ගාන්ටම තියෙනවතින් හරිද බ්ලැක් <laughs> කල ඇයි හිනවෙන්න ඉති හතරවටෙම කවවෙන්න හරි හරි එතකොට ඔයාට කියන්න ඒක බබා රුපියල් දෙදස් පන්සියක් විතර වගේ වනේ ඔයාට කියන බබා මට මේ දැන් මතක් වුණේ මේ මං දැන් අද ඇඳන් ඇවිල්ලා ඉන්නක බබා රුපියල් 6500යි අනේ මේ නයි හරිද <laughs> හදාගනි අයදස් අයදස් පන්සේ ඔයාට කියන්න මේකමයි මේ තීරතන ඉරිලා තීරතන් තියෙන මේ පැචස් තියෙන්නේ කෝ බලන්න මේ පැචස් වැටුන ඇති කොහෙද හරි මංකවත්තට නෑ මේක තමයි ඩිසයින් එක මේ පැච ඕකේ කෑල්ලක්ම නෑනේ කකුල් දෙක ඒක තමයි ඩිසයින් එක හරිද ඩිසයින් එක කියලා හොමාදි වැටුණා වැටිලා වැටිලා කෝ කෝ තුවාලුණා නම් බේතක් කියලා මේ ඩිසයින් එකට තමයි බබා ගාන වෙල බාන්ඩරෙන් ඇත්තට කලිසම හොඳට තියෙන එක රුපියල් 2500යි කලිසම ඉරිලත් ඒක 2500යි අනේ මම දන්නේ ඒකට තමයි මල්ලි විලාසිතා කියලා කියන්නේ. වායු සමීකරණ කවුන්ටර් දාලා වගේ නිකන් කලිසම් වටේ. කරන්න දෙයක් නැති අපිත් එම් පොඩ්ඩක් දැන් ඔක්කොම බැලුවා මම බැලුවා සේරම අඳින්නේ වගේ. ෆැෂනබල් වෙන්න පාය. මොකද ආය අපිට බෑන ඉතින් එහෙමයි කියලා. තේරලා දාන්න එන මාත් එහෙම අඳින්න පටන් ගත්තා.